Ell no té bombolla, vull dir, ell, no, ell ni se'n recorda ni em diu hola quan em veu ni em diu adiós com em vaig, però tant amb ell no d'allò. Penso que sóc jo la que, la que mantinc aquesta flama per la meva part. Vull dir, jo si desaparesqués demà de la seva vida i no se'n donaria mai compte. És un tema més personal meu que no d'ell, de, necessitat d'ell. Ell no té cap necessitat de mi. quan ell estava bé tothom se l'estimava molt perquè era una persona doncs, de molta conversa, una persona molt correcta amb tothom. Quan va viure a casa era una persona molt impertinent, molt egocèntrica, una persona difícil i ara ja no és... El cervell és el que et mana i ara ja el seu cervell ja no d'on és. No va ser d'un dia per l'altre. És un deteriorament que va passant el temps, va passant el temps, i ja dic, d'entrada no, no t'imagines. Eh, tot de sobte un dia doncs això doncs vol marxar o vol anar a treballar, llavors et dones compte que algú passa. Et dones compte que vol anar a treballar, un bon dia s'aixeca i diu que no pot anar a treballar perquè no es troba bé, o que se'n vol a casa amb la seva dona perquè és tard i pateix. Llavors penses que aquí hi ha alguna que no funciona. Però tampoc, vull dir, era una persona o és una persona que tampoc s'ha deixat mai ni, ni portar, ni anar al metge, ni deixar-se, no sé, deixar-se portar per la gent més jove. Sempre ha volgut tenir la seva autoritat i el que ell deia sempre era la veritat absoluta. Te'n recordes com eren aquelles cançons que tu cantaves, Miquel? No? la sensació de no voler tornar a casa per no trobar-te'l i la sensació de, de quan jo arribava a casa el meu refugi era la cuina i acabar de sopar i anar cap a l'habitació a veure la tele no fer vida al menjador. Al menjador es vivim des de que no hi és ell. Quan estava ell aquí no havia menjador perquè era el seu espai i la seva tele i les seves coses i les seves manies. I tots els familiars que tenen aquesta enfermetat no, arriba un moment que és impossible conviure amb ells, perquè et diuen de tot, te maltraten psicològicament, però ells no són conscients. I clar, tot, tot fa mal i et sap greu, llavors, intent, llavors t'emprenyes, intentes fer arribar de les coses, llavors ell crida, tu crides, i bueno, és una relació que no et porta enlloc. passa que ara és com un nadó, és com un nen que necessita carinyos, necessita sentir-se tocat, necessita... Jo penso que és igual que un, que un nen petit quan, quan l'acaricies i quan li fas petons, jo no crec que t'estimi més i t'estimi menys, ni que t'estimi tan siquiera quan és molt petit. Senzillament li és agradable aquella sensació. Quan el van operar jo estava sola, quan el van haver de traslladar al sociosanitari, jo vaig anar amb ell, vaig arribar allà, vaig estar allà amb ell i vaig anar molt de temps allà. Quan va ser el moment de traslladar-lo a residència, vaig anar jo i el vaig tornar a traslladar. Jo penso que també és una cosa agrair, si és que es pot agrair, que marxés aquell dia de casa perquè nosaltres, evidentment, el pas de portar-lo a una residència no l'haguéssim fet mai. Ens semblava que era fer-lo fora de casa, algú que no, que per molt malament que estiguéssim no ens agradava. Ell va donar el pas de marxar, ell va anar a la residència i ja, de fet és com si ho hagués pres ell la determinació, o almenys ens el que hem intentat nosaltres autoconvèncer. No? el Big, el Big d'una altra manera més lluny. Vull dir, ara no el tinc, no el tinc a casa i això em relaxa molt. No és el mateix conviure que anar a veure un ratet, amb el qual em permet veure les coses a una distància. Jo vinc aquí a casa i, bueno, és diferent. se'm va fer una persona insufrible, ja et dic, el fet de no, de no voler venir a casa per no veure'l, perquè la seva presència em molestava, perquè la seva presència m'anul·lava, no deixava que visquessin com una família normal, i això la vaig arribar a odiar i avorrir i desitjar-li la mort. En canvi, ara, don gràcies a que bueno, m'ha donat temps suficient perquè allò que sentia que, que se m'hagi canviat o m'hagi fent sentir pues, carinyo, estimació, tendresa... Estic, estic molt, molt contenta d'aquest canvi que jo sent, de, les, de lo que jo sentia per ell, aquest odi tan, tan gros, pues ara sento el mateix carinyo gros igual cap a ell. O sigui, estic contenta de que hagi viscut lo suficient o que visqui lo suficient perquè ell i jo hagués fet les paus d'alguna manera. De que jo, que el dia que ell marxi, jo el ploraré, i el ploraré com, com la persona que m'estimo. Quan vaig arribar a desitjar-li la mort, que és molt gros. M'has <laughs> enganxat el dit, eh? M'has enganxat el dit, eh, bandido? A veure, a veure. A veure. <laughs> Com l'enganxes? Oh, hola! <laughs> M'has enganxat fort, eh? Oh! Ala, quina força que té el Miquel! senyor Miquel, eh? Oi, que me fas mal, que m'agafes fort les mans. Ara preta, preta, preta les mans. Fort, preta fort. Preta fort les mans. Vinga, ui, que no les pugui treure, oi que no les puc treure, oi que no les puc treure, que estan enganxades. Eh? Que me tens agafada.